Mbote bandeko balandi ya bosolo na bonzambe nkola pambola bino na mokolo lelo lisusu nalobi uh, semaine oyo tongaki tosala deux émissions puisque comme to rataki émission ya week-end tobaki lelo eh, tosala susu émission moko et puis totia tolia totia bino moins deux émissions au, au, na semaine oyo et puis à partir de tiabi ya année oyo tolingaki tout ça ba émission ebele puisque tout soit qui un peu euh, ba feedback euh, pas bandeko balingi bas tout ça la émission des fois aussi interactive c'est-à-dire tout ça là ba émission live ou oh, tout ça possibilité na mutu na mutu wa tout na ba question ou bien à participer na émission par euh, téléphone bien sûr nzamba ça biso grâce peut-être tout là à partir ba week-end nde tokoluka toluka uh, jour moko uh, une fois par uh, semaine tonosala live na kati ya chaîne oyo bosolo na politique bandeko mingi baza na komitungisa bazokanisa ke toza koya vraiment na nsima eh, po tozwi concept ya ndeko Israël non non ndeko Israël toza na ye ensemble na kati ya makambo oyo toali kosala ye aza na branche politique nga aza na branche ya bonzambe mais eza kaka maison moko ya bosolo na politique officielle yango so otali na se okomonaka eza la même eza la même chaîne ce n'est pas que tozwi nkombo totie bosolo na bonzambe bongo mpo na eh, kotrompe vigilance non c'est pas ça puisque nazwaki quelques messages bandeko bozala nano na kobanga te eza eloko moko ndeko israel ye aza plus côté ya politique nde nalobaki ngai oubie biso awa toza na euh, branche ya Euh, donc évangélique 100% euh, n'est-ce pas évangile ya Christ euh, na cadre ya émission na biso lelo tobaki to parler sur mangomba titre tomoni tolobi mangomba to tient entre parenthèses église eleki mingi déjà concept oyo nazolinga nasala yango boye nalingi nasala que Emission ezo lobama ezo lobela vraiment mingi ba congolais dans dans l'ensemble. Nde na lobaki na ebandeli ya ba emission na biso na lobaka que meme soki toko lobela politique mais politique toko lobela eza toujours na trait avec makambu ya Nzambe. Yango naza koya lelo koloba boye. Mangomba Entre parenthèses eglise, virgule ba partis politiques, virgule ba regroupements, virgule, virgule ba nionso oyo ekozala na kati ya mboka Congo, tolingi tolobela yango pona tomeka un peu ko kotala qu'est ce que le Seigneur veut reellement nous parler. Boyebi peuple nionso, na mokili azalaka na histoire mais histoire ya peuple nyonso na mokili ekoki kokomama malamu kaka soki peuple wana azali conscient de ce qu'il fait soki oza conscient makambo ozosala te histoire na yo ekozala mal écrit napesi exemple soki par exemple ozali moto oyo ozalaka ozali artiste par exemple ba art na yo ezala musique ezala dessin ezala je ne sais pas film ba art no nyonso kosalaka yango nde moto ekosala ke edetermine n'est-ce pas nkombo na yo na kati ya histoire même après des années yango Tomonaka par exemple na ba occidentaux to na mindele batikaka kombo mingi na ba oeuvres na bango par rapport ya bozui materiel. Tomonaka exemple neti ba peintres neti ba Picasso. Mutu nyonso oyo ata ayebi kolinga peinture te Mais so balakisi ye tableau babi que nani a dessiner eloko oyo okomona peu près eza loka Picasso pourquoi toyebi ba dessin na ezaka un peu euh, donc euh, euh, euh, rétroverti ezaka un peu on dirait baluka esala bo c'est-à-dire chaque peintre asa na façon na ya oyo a dessinaka ou bien soit na pesa exemple mosusu ya, ya, ya, ya mokili epa ya ba, ya ba occidentaux toujours ba, ba, ba mindele ou bien na mokili so omoni par exemple Mutu azo beta musique oyo tobengaka reggae, na kati ya mutu balakisi yo to bayokisi yo omona ke ah, chaque mutu azala toujours na tendance ya ko kotisa reggae na Bob Marley. Pourquoi? Puisque eza eloko oyo ye a valoriser yango plus que bato mosusu peut-être na epoque na ye nayebi te mais je peux peut-être me tromper elingi koloba nini que chaque eloko ozosala soki ozosala yango na motema moko eloko wana ebotaka mbuma et puis mbuma wana etikalaka libela na libela. Pourquoi est-ce que biso par exemple na Congo to na problème mingi? Tolobaka mboka eza na bozwi mingi, tolobaka mboka eza na ba biloko ebele, mais pourquoi toza na ba problème? Problème ya liboso oyo ngai nasali réellement analyse, nakozala pe naza ko me tromper. Mais nasali analyse namoni que problème ya liboso ya like Congolais ayebi ko compter temps te. ko compter mikolo te mutu oyo abotami lelo mutu wana lobi akomi papa mais yo oyo banda musala avant que mutu wana abotama ozali na plus de 70 ans mais ozo continuer kaka kokanisa que non oza na oza éternel c'est à dire ozo comprendre te que oh, mais comme trois générations eleki normalement il faut na sala retraite Après mutu oyo aye sima na lakisa ye comment faire de façon que mutu aye sima azwa relève malamu. C'est ça ce qui nous manque. Batu bayebi ko compter temps te. Et, et, et, et, et ça m'etonnerait pas et ko kamwisa ngai te puisque soki totali cote ya organisation par exemple exemple moke na na kati ya ba fête ba congolais nalingi ma naloba lelo lokola congolais aosola na ba congolais misusu babi ke fête ekobanda 18 heures mais 18 heures moto aza na ndako epa na ye azo repasser ezala chrétien ezala païen ndenge moko moto aza na ndako azo repasser na 18 heures mais fete ekobanda na 18 heures et puis na ba na ba na ba na ba 19 heures moto azoluka ndenge nde akoki kozwa siko temps ya kokota na douche mais fete eza censé déjà ebanda ça fait une heure passée et na ba 20 heures 20 heures 30 aotuna mwasi na ye osilisi c'est dit mutu aza na notion ya temps te ba mindele ba américain balobaka time is money temps ezali mbongo pourquoi puisque na ba compagnie misusu ezalaka etambolaka 24 heures sur 24 c'est dit banda tongo ti tongo banda lundi ti lundi banda janvier ti décembre etambolaka soki jour kaka moko bo stopper machine wana eko zangisa na compagnie mbongo ebele yango wana ba gera yango siko babi ke non ndenge eza boye toyebi ke courant eko kokende mai eko katana eloko nyonso toza na besoin yango mpo compagnie e marche bien tosala effort ke toza toujours na na possibilité ke so courant ekatani moteur ezwi mbamoko relève soki mai ekatani toza na basiterne ya mai par exemple cetadi mutu amibongisa bongo nayebi histoire ya garçon moko allemand akufa na age ya ba 30 35 ans garçon wana na age ya ba 24 ans azwa kaka mokano ya koloba ke non ye alingi azala géographe tellement atangaki ba classe akoma geographe alobi ke alors mpo azala geographe bien il faut atambola mokili mobimba amona makambo akomakoma yango garçon atambola na bapays ebele na mokili nakokontrole bino yango awa te mais atambola bapays presque nyonso ya mokili asala banini barapport euh, na ye akoma balivre na ye garçon na akufa na baage ya ba 30 e quelque boye mais lelo Eza na lycee moko na kombo na ye. Lycee mobimba na kombo ya mutu akufa na ba age ba 30 et quelque. Pourquoi? Puisque il a donné son temps, il a utilisé son temps na eloko moko boye kotikala seko na seko. Ce qui nous manque, avant que nakota na ba versets bibliques, je parle aux Congolais. Eza manque ya bonne volonté. D'abord, un manque ya notion ya temps. mutu a respectaka temps te mutu aza na 50 ans ayebi te question na 50 etikali 30 ou 20 ans pour kufa mutu aza voir même na 80 ans mais aza na position na mokili te c'est-à-dire il cherche toujours à vivre on dirait que atikali na, na 50 ans liboso na ye au lieu alobake bon nasalaki mabe depuis age ya moke ti nakomi na ba 80 ans sikoyo lelo boye naluka nasala sikoyo bien de façon ata soki nakufi nkombo na ngai etikala na ba anal n'est-ce pas ya bahistoire ya mboka na ngai na ndenge ya bien pourquoi est-ce que bato lokola banani bakombo toyoka balumumba bayebani mokili mumba puisque a ah, Kenda peut etre ndenge bato baloba je suis pas politicien misusu balobaka kenda mbangu misusu balobaka kenda a, a, a, donc asala asola malamu te yango baboma ye avant tout ça mais qu'à cela ne tienne kombo na ye eza ti na ba russie na kati ya ba université moto nyonso aza africain soki otuni ye kombo wana ayebi kombo wana pourquoi puisque il est se donner à un certain moment pona vie ya mboka na ye malheureusement akufi sans pour autant ko kokisa n'est ce pas ba besoins mosusu oyo peut etre azalaki na yango na kati ya vie na ye mais bien que atikaki bana atiki mwasi mais asali histoire oyo ezali histoire moko mondiale mais yo ozo landa ngai Tango nalobi que mangomba eleki mingi, mangomba eleki mingi, comment pouvez vous comprendre, totiki na makambo ya politique toke makambo ya religion, makambo ya ba eglise, tango ba eglise ebandaki na Kinshasa ezalaki tobenga yango ba groupe de prière, wana ba eglise mosusu peut-etre ezalaki ba missioni tout ça, wana ba temps mosusu, mais temps oyo nga naezoko je me rappelle tobandaki na ba groupe de prière tozobenga mutu oyo azokamba groupe de prière tozobenga ye frère mutu wana de fois ye mutu abetaka mpe mbunda après si kobeta mbunda tei na ye epuis ba groupe de prière ba prière yango ezalaki mingi base na ba avenue Et puis apparemment ce n'etait pas avec un but ya kokoma na mbongo ebele. Ezali puisque c'était entre un vent oyo bato bayaki nango na kati ya na ba année 80 euh, na kati ya Kinshasa wana to na suka ba année 80 bozoka ba nzembo bozoka ba mbunda bozoka ba, ba, ba, ba tsaka tsaka malheureusement groupe ya bato wana tangu baye kosala ba alliance na batu ya mbongo les gens qui ont qui avait de moyen ba homme d'affaires peut-être ko prier pour na homme d'affaires moko boye azwi mbongo apesi yo batu wana baye koma ba matérialiste tolongwe na ki frère ekomi lelo na ba archibishop na ba evêque general ekomi na ba prophète de nation ekomi na ba apôtre apôtre révérence ne pas je ne sais pas euh, la euh, la manne cachée donc bato ba s'approprier n'est ce pas na lokumu ya Nzambe. Tangu yo siko ozalaki bozalaki trois bobandaki ensemble. Yo ozalaki na sapatu moko, okomi na sapatu 10. Mutu bobandaki na saka na lipapa bobandaka na ngo depuis azalaka na ebandeli. Qu'est-ce qui va faire? akoluka nini akabwana nayo ye pe asala eloko na ye c'est ainsi que ba groupe ebotami botami botami botami ngai nakopesa no lisolo moko ntango sikoyo tolongi na bagroupe ya baeglise nakozongela yango peut-être toke na groupe ya bamusike nayebi te na Gabon nayebi te, na Cote d'Ivoire nayebi te, na Nigeria soki mokolo ya groupe babengaka ye president nayebi te mais na Congo esprit nini wana elati bato yo ozali soi-disant chantre de l'Eternel kombo na yo frère X ou Y mais pourquoi bazo bengo president pourquoi pourquoi bazobengo c'est-à-dire siko finalement c'est comme un corps à plusieurs têtes, trop de présidents. Ba groupe à parti politique, ba groupe à société civile, ba groupe à groupe, ba, ba, association, ba groupe il y a musique. Tout le monde veut qu'on l'appelle président. Mais pourquoi Pourquoi Bandeko, Annee 2020 oyo tolobaki yango eza annee ya suka oyo biso toko vivre ya 2020 puisque 21 21 toko vivre yango lisusu te bato bazoka nga lelo toko vivre yango lisusu te puisque na temps déjà soko calculer omona eza ba 1000 donc ba 100 et quelques donc eza impossible donc ça dit année eza année tolobaki tolobaki que non tokoloba makambo nyonso ndenge il faut ezala bomona mikolo na ba réseaux sociaux non Ozwi mwa livre otanga. Combien de Congolais avandaka mpe azo réfléchir alobi ke bon ndenge eza boye euh, elo nakoki koaporte na kati ya ya église elo nakoki koaporte na kati ya groupe elo nakoki koaporte na kati ya na kati ya pays c'est à dire tout le monde est devenu est devenu n'est-ce pas opportuniste bomona que eza eza kosala mpasi ke génération moko tellement corrompu tellement corrompu tellement corrompu les gens pensent qu'ils vont rester éternels na kati ya mokili awa ah les gens ne comprennent pas que time is money Les gens ne comprennent pas que tu peux faire un nom, un grand nom, sans pour autant avoir plus, beaucoup d'argent. Est-ce que ce que tu sur les lots, Oyo ozo kanga ba pesi yo deux mille deux donc deux milliards ya dollars americains. Soki oza na 50 ans lelo okosoma ba ndako, hein? soki ba ndako, soki ba ndako 20, 50, 30. Est-ce que tu penses que oko jouir na 2 milliards na nyonso pe okufi? ta biso okufa kuta avant 2 milliards wana esila elingi koloba nini tu veux trop amasser amasser amasser yango toyebi na nzembo oyo ya pourquoi tozoloba ke non bato bazoluka koamase bazoamase biloko ya mokili place oyo ruine na, donc, donc rui plutôt na, na, na tenye evandi olie baluka ba Batya ba bomba tresor na yango na bango epai ya Nkolo, place oyo moyibi ayaka te. Toi tu vas faire, tu vas faire de donc o gagner ba mbongo ya mokili oyo, mais okomi mal à l'aise pourquoi puisque ozoyeba te otya mbongo yango wapi. Na banque ozobanga peut-être que banque esala faillite, na ndako ozobanga peut-être que ndako bakoyiba, okomi mal à l'aise. Pourquoi puisque materialiste, trop materialiste. Bandeko Mangomba eleki mingi. Chaque avenue ba kombo ya ba eglises et tellement ba kombo esili ekomi otutana. Kuna man cache koto man cache sikoyo baza ensemble te mais ba kombo eza sous te. Ba kombo eza lisusu te. Bandeko moi ça me coeur komona que Peut-etre batu balingi Nzambe, peut-etre batu balingi mboka na bango, mais na desordre oyo non non esimba te, esimba te. Koto bozo beta mbunda, koto na boza koteya, koto kuna bozo beta guitare, koto na bozo bina, c'est dire mais Nzambe aza kaka moko. Pourquoi est-ce que boko kosangana te ensemble puisque boyebi que boza na ba Difference na bino ezali à partir ya business. Ndeko, natanga passage moko awa. Po sino te ekosala neti tolobaka makambu uh, makambu toloba makambu sans que to donc um, totikala kati ya bonzambe eza bien tobi eza émission évangélique temps eza mwa likolo mais um, supportant les lelo ok lu luc euh, chapitre 10 verset 1 totangi après cela le seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tout les lieux où lui meme devait aller tosukana wana yesu kolo yeshua aponi batu 70 personnes disciples atindi bango deux à deux wapi na ba ville liboso ba ville presque nyonso oyo ye moko efalaki akende. Eli, elingi koloba nini? Septante oyo disciple oyo bazalaki na auto, na sous autorité ya nani? Ya ye moko maître Yeshua. Bakendeki kosala euh, Mont Carmel na bango te, nayebi te Assemblée de Dieu vivant, Assemblée de Dieu euh, de la croix, non. Bazo kende avec feuille de route oyo nkolo a pesaki bango pourquoi puisque bisika oyo il falaki ye akende ye atindi bango alobi nini il leur dit la moisson est grande mais il ya peu d'ouvriers Elanga eza monene kasi basali baza moke non na Congo te na Congo elanga ekomi moke kutu basali bakomi ebele mais c'est bizarre comment est-ce qu'un pays peut avoir plus de 500 partis politiques puisque tout le monde veut devenir président comment est-ce qu'un pays peut avoir plus de 5 000, c'est pas 10 000 assemblées Pourquoi Parce que tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être, je ne sais pas, euh, bishop, archibishop. Comment est-ce qu'un pays peut, ne peut pas avoir, euh, n'est-ce pas, un groupe musical Il y a tellement de groupes. Puis tout le monde veut être président du groupe, tout le monde veut gagner de l'argent. C'est pourquoi les lois, bah, comme même côté cas, Nzambe na ngai, bakomi meme koteka kibomona Nzambe na bango likolo mbongo lokoso. Bandeko 2020 année oyo ebongi tolobela na ba verite mpo baoyo baza ba les avertis baza averti bachanger bato mokili baloba ba, ba, ba, na biso que un homme averti en vaut deux Mutu oyo avertir ye ke nzela oyo eza mabe ozo landa akomi na conscience na kati na yebi ke soki alingi alanda nzela wana ayebi ke eza mabe donc azwa nzela mususu. Yesu atindi bango alobi ke elanga eza munene basali baza moke mais na Congo te non non non non na Congo elanga ekomi moke basali bakomi ebele pe basali yango sikoyo Ma soeur yaka awa. Nzambe azolakisa ngai na fin de l'année oyo. Ou bien na bandeli. Imaginez-vous que oyebisi mutu, ma soeur yaka awa. Nzambe aza kolakisa ngai ke avant mbula esila. okozwa libala ndeko toi na janvier toi na janvier oyebisi mutu bongo que avant mbula esila okozwa libala c'est-à-dire otiki mutu na suspense oyebi d'abord un ozokosa puisque prophétie il faut ezala pe na tente il faut ezala pe na ba signe il faut ozala mpe na, na temps ya accomplissement puisque toza na janvier oyebisi mutu ke avant mbula esila okozwa libala soki mutu wana azwi libala na janvier na février to na mars mutu wana akokanisa nini oza un vrai prophète un vrai prophète mais pourtant ce n'est pas ça eza lokola neti oza, oza kodevine Boluka nde bokonzi ya likolo na justice ya Nzambe et tout le reste vous serez donne par dessus. C'est à dire mwana Nzambe nionso oyo ozala mwasi ozala mobali oza sense obala soki Nzambe aldimi alingi obala ou bien soki yo moko olingi obala okobala. Obengi mutu bi frère yakawa. Nzambe aza kolakisa ngai que d'ici mois ya décembre ou bien d'ici akopesa mwa te d'ici là Nzambe aza kolakisa nga tante babisi nga d'ici là okozwa musala ya bien ndeko soki ozwi musala après un mois après deux mois qu'est-ce que tu vas penser que c'est un prophète or ezaka aza ko deviner alobi likambo ko hasard pona apesa yo n'est-ce pas espoir et puis tango tango likambo ko simba akoya koyebisa yo que prophète kaka ndenge olobaki e mpo na koyeba ke baza bato ya lokuta Akosenga yo enveloppe ya prophète. Ndeko, bible yango oyo, nulle part, alors nulle part, na kati ya bible, Yeshua, oyo aza maître na biso, azwa mbongo ya mutu, nulle part. Mais quand tu te dis chrétien, elingi koloba ke non, ozolanda lokolo ya Christ, n'est-ce pas? Mais sikoyo euti wapi sikoyo ba, ba, ba, ba enveloppe ya prophète? Ba consultation prophétique. lokuta na lokuta okomona moto azomibenga pasteur mais plein de haine puisque aza moto obédience ya parti politique mo quelconque alingaka bato oyo te akomi kosala ko baprophétie ya lokuta mpo na bato mosusu oyo alingaka te sadi la haine nalobaki likambo ya liboso Oyo ezo kosaka ke congolais ake liboso te ezali notion ya temps, mutu aza ko respecter notion ya temps te, aza ko respecter ayebi mikolo, aza ko kanisa azo ako vivre eternellement. Et puis eloko ya, ya, ya mibale tolobi awa eyali ke non mutu aza na mauvaise foi. Mauvaise foi c'est-à-dire que non yo obonga kaka, kaka yo obonga, batu mosusu te. tu es à l'aise que batu nionso bazala ba pauvre yo ozala na mbongo c'est ça l'homme congolais et tangu tozui sikoyo troisième point ekomi sikoyo que mutu aza ko kosala que akomi na motema mabe tellement motema mabe ya haine haine tellement na kati ya congolais est ce que vous pouvez vous imaginer que omibengi mwana nzambe hein? mais okomi osala politique ya haine puisque oza mutu ya ekolo X to ekolo ekolo Y écoutez lelo eza message message oyo peut-être batu mingi ba comprendre te mais pourquoi frère zolo babwe puisque on voit trop de choses que je même je peux même pas euh, vous montrer ou Est-ce que boyebi ke kosoutenir n'est-ce pas kosoutenir eloko tobengi injustice ezali péché eza péché ya koparticipe na kati ya lisumu wana est ce que boyebi ke koyina moninga eza kozala donc donc onde ozali moto obomi moto wana est ce que boyebi ke politike ya afrique dans l'ensemble eza politike mo eza trop noire oyo eza na balokuta na bapoison na est-ce que boyebi ke bato misusu na kati ya afrique akobongo kaka puisque oza, oza, oza na kati ya parti politique et malheureusement toutes ces mauvaises choses là elandi mpe na kati ya église boza na kati ya première rue limete deuxième troisième c'est pas boza na baéglise na baavenue na bacommune boke na bafrance baéglise na kati ya baavenue cestadire Les gens font de l'argent tellement ils ont business. Bazo, bazo, ils se sentent à l'aise. Na Grande-Bretagne, l'église est plus de loka ba association moko boye oh ba baza ko profiter na sima ba somba ka babiloko na kati ya Congo bandaku baza ko ba aide par ci par là ndeko À quoi sert à un homme de gagner toutes les, les richesses du monde, du monde, s'il perdrait son âme À quoi bon À quoi bon ozokufa lelo mozokanisa keno mbongo oza nango peut-être na, na, na, na numéro ya compte na yo obombela na mwasi na yo oza pasteur wali chantre oza sepa tu, tu fais des choses comme comme un robot en fait, sans sensibilité, sans émotion, sans émotion. bozotonga ba, ba mangomba na idée que bato baya nde ebele puisque cadre eza bien approprié mais bozobosana ke bozoteya bato retour ya christ te booteya bato sanctification te. comment se maquiller, comment s'habiller, comment n'est-ce pas être belle, comment mettre du le parfum, comment n'est-ce pas euh, parler devant les gens, comment n'est-ce pas euh, bouger devant son mari, comment est-ce que ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Évangile en Zambé, ezali ça constitue, ça constitue, n'est-ce pas, il y a royaume, un point, un trait. Hier a dit la première phrase dans le but que nous répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas le parfum, ce n'est pas, euh, sais pas, l'habillement, Ce n'est pas tes cheveux, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton argent. Jeune homme riche aye pa Yesu ayebisi Yesu nasalaka baka makambo nyonso wana oyo ozosenga nga nasala nayedaka bato. Yesu ayebisi ye alors soki olingi ozala parfait zwa biloko no nyonso Teka yango, zwa mbongo kabola na babola epi yaka landa ngai. Azonga te. Pourquoi? Il était tellement attaché na ba babiloko na ye epi en pensant que lorsque asala ba œuvres ya bien ekoki non. Po okoka epa Nkolo, il faut mipesa corps, ame et esprit. Mangomba eleki mingi, mangomba eleki mingi. Luc. To continue tobi il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers tobi congo la moisson devient trop petite et il y a trop d'ouvriers mais qui sont faux des, des faux ouvriers et priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison dans sa moisson plutot ngai nazo sambela boye que nzambe a suscite batu ya sika na generation oyo oyo bakosala ye na ndenge ya bosolo bato bakosalela ye sans, sans, sans but lucratif bato bakosalela ye sans pour autant koluka bakombo batitre makasi bato bakosalela ye sans pour autant nécessairement kolata cravate so yanga teya bato bakosalela ye sans pour autant kotala français na lingala na anglais na yo Puisque la Bible nous dit, Christ et Yeshua dit, l'heure vient et elle est, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration de ta vie, l'adoration de ta prédication, l'adoration de ton chant, ta chanson ntango ko comprendre que non vendre de la musique c'est un péché vendre des livres euh, euh, soit disant euh, euh, des, des livres chrétiens c'est un péché jour okoyeba yango ndeko nde nzambe akona koeleve na dimension mosusu yo oza na groupe na ya musique Ba benga yo president soki oza mwana nzambe ya solo yebisa bango non na je suis pas president je suis votre frère soki yo oza na eglise baza ko benga yo daddy loba na je suis pas daddy je suis votre frère car Dieu est le seul le seul père car Dieu est le est le seul père ne vous faites pas appeler directeur car le seul directeur ezali nani ye moko Christ directeur ezali na lingala mokambi combien de bakambi baza na kati ya mboka wana na kati ya ba église comment est-ce que mutu makambo nazoloba Ozo comprendre yango te. Tu es tellement attache na mokili au lieu ozala attache na Nzambe. Yesu na ngomba tango awutaki kosala jeune ya 40 jours et 40 nuits, diable alobi na ye, omoni mokili nyonso oyo na gloire nyonso epesameli ngai, soki ofukameli ngai, nakopeso yango. yesu ayebisi ye na okoadore kaka il est écrit que oadore kaka nzambe na yo mais yo lelo okomi koadore mbongo ndeko ntango nano okufi te encore de l'espoir message oyo e révolte yo mpo na année oyo ochange façon na komona makambo Otya Nzambe liboso, makambo nyonso na nsima. Nde okomona nkembo na ye. Okomona nkembo na kati ya mboka na yo Congo, okomona nkembo na kati ya lingomba na yo, okomona nkembo na kati ya famille na yo, okomona nkembo na kati ya communaute na yo. Nkolo apambola biso na temps oyo topasaki ensemble. Kimia na ye ezala na biso. Shalom.